واد البن هو ثروه آه، مائيه وطاقه ومناخيه كبيره برشا هو معدل المناخ نتاع الجهه هو هذا المسبح نتاعنا في الصيف هو المرعى نتاع حيواناتنا هو تقريبا يعني الفضاء الترفيهي اللي, اللي تجيه الناس من الجهات الكل وحتى السواح آه، زياده لان الماء هذايا تاع واد البن هو ما صالح للشرب والمناطق المحيطه به اماكن مازال ما وصلهاش ما صالح الشراب فالناس ساعات تستعملوا تستعملوا الحيوانات ثم انه احتياطي كما هو مسجل في ارشيف واد لبن احتياطي ما صالح للشرب في حال تعطب الشبكه المائيه في المدينه او المدن المجاوره. مورد الماء الوحيد في جهه من معناها بريسك شوف قداش عشرات الكيلومترات ما تلقاش نقطه ماء غير واد البن، المورد الماء الوحيد زياده على المنظر الطبيعي. واكثريه العباد المساكنين يكسروا في بزنات ناس معناها محتاجين ناس محتاجين ناس معناها آه، عايشين المورد رزق نتاعهم هو هي الغنم الحيوانات ثم شكون يحصد في القصب الواد يستثمر يحصد في القصب ويصنع فيه مواد ويبيع فيها ومعيش منها صغار. C'était euh, un accident très grave euh, de, de voiture et qui m'a presque côté la jambe, ça, devrait être amputé parce qu'il y avait, euh, ça a développé un gangrène. Et la gangrène, en fin de compte, j'ai pu le maîtriser avec l'utilisation du TIN et bien, bien sûr euh, continuer à bouger dans les différentes sources. للأسف الشديد آه، أخيراً آه، اضطررنا واضطرت السلطات المسؤولة أو ظروف الحياتية أن آه، تنشأ محطة تطهير بجوار مدينة المكناسي ف بدأت يعني البحث في مسار المصب للمياه المعالجة من من المحطة وهناك بصراحة أرادوا أن كان المسار الأول هو مسار على مستوى السكة الحديدية القديمة فعلى أثر احتجاج بعض السكان هناك واحتجاجاتهم مشروعة آه، رأينا أن نحيد قليلا هذا المصب نحو الانحدار يعني أين نحن الآن وكان من المقترح المتقدم مقترح من المقترحات أن يكون المكان ها هنا رغم ما سنخسره واضطرارا أو إذا كان الدولة عندها إمكانيات يعني تبتعد قضية قليلا نحو الشرق أي حد ينتهي هذا الماء لأنه في على مسافة كيلومتر آخر أو كيلومتر ونص سيجف هذا الماء تفاجئنا بحالة الفزاع اللي كان عليها سكان آه، آه، الجهة ب... كان سببها نية جعل ما وادي البن مصب للمياه المياه المعالجة ب آه، محطة تطهير في المكنسي لذلك سرعنا نحن كجمعية حماية التراث وتنمية السياحة الثقافية باستعانة بخبير في السياحة البديلة وباحث في التاريخ القديم سي زهير عزيزي باش نعملوا تظاهرة إعلامية آه، نحطوا الإصبع على الإشكالية بالضبط وماذا بين نحدوها لذلك على هذاك احنا استدعينا مختلف الأطراف المعنية بالموضوع هذا باش آه، آه، نعملوا حل جذري وسريع لإنقاذ هذا المعلم الأثري والطبيعي مش كان في سيدي بوزيد في كامل الجمهورية عادة يقع اختيار موقع محل التطهير والمسق اللي هو يكون الواد وهذا موجود في كامل الجمهورية عندك يا أما في البحر يا اما في الاوديه انا الجانب الوحيد اللي ما عندناش فيه اي اعتراف يا خويا نحب نوصلوا لهنا وين وجدنا جاي هنا مشينا خرجنا بعد آه، جاي من الواد من الواد والنهريه خرجنا donc يلزمنا نشروا ارض ولا ناخذوا ارض باش نعملوا محطه ضغط ونتعدوا المياه لقينا ال piste هذيك تمشي للفوسفات جينا من غادي ولقينا واد هنا الواد هذاي حددناه بين كيلومتر ونص وزوز كيلومتر لقينا ان المياه تمتص تم بدون ان توصل لهنا حتى لو توصل صارت المشكله محلوله احنا كمجتمع مدني مع ونقترح عليك تعملوا لجنه فيها ناس كما باهيه وهي تتواصل تتفاوض مع السلطه وتعاوننا والمحطه هذه مش محطه نتاع نهار ولا شهر ولا كذا مشروع افي بون ينجم يقول لك اليوم راهو الواد الماء باش يوصل صافي ارقى محطه تطهير في العالم تخرج 90% معناها ما ثمش تطهير ولا باش يتصفى 100% اذا وصل الواد اجلا او عاجلا باش يوقع طفل المحطه ابسط حاجه تصب المطر تصبت المطر باش تعدى كما هو يعني الكارثه آتية آه يعني مياه الصرف توصل للواد كما هو اذا وصلت الغطاء الاخضر انتهى الاغنام اذا شربت منه امراض 100% منها تضرب الكبد بوسفير عافانا وعافاكم الله اللي هو مباشره بيتعدى البشر بالنسبه بالنسبه للاشجار انتهت الماء غير صالح اجي يعني يعني ما عادش الرب الاغنام وهذا باب المستحيلات لان عائلات هذيك العائله نتاعها وهذيك المعيشه نتاعتها صيحه فزع نرفعها لنستنهض همه كل انسان غيور على العباد اولا وعلى البلاد ثانيا وعلى المناخ وعلى التراث وعلى الاصاله وعلى المكان وعلى الجغرافيا وعلى يعني آه، آه، آه، مجال حيوي كبير بركة برشا اقتصادي اجتماعي بيئي حيوي بصراحة أذكور